Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. merveilleux, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Jésus Nazareth. Jésus Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus, tu es mon roi. Oh Jésus, tu es roi Oh Jésus, mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'éternel de gloire, Jésus, roi du roi, Seigneur des seigneurs, tu es mon roi, Jésus. Yehoshua, magnifique, glorieux Père, Jésus. Jésus, tu es magnifique. Oh Jésus, Yoshua Hamashiach Aïe. Oh Yahshua Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Jésus. Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Jésus, l'amour de ma vie.